করুজন দেন বিজেডির দোকানে করুজন ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ତରଭା ବ୍ଲକ ସରଗଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନକ୍ଟିକନା ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ନର୍ମଦା ମିଶ୍ର ସରଗଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜେଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ ବଡମୁଣ୍ଡିଆ ଦଲାଲ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଫଳରେ ଉଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାନଯାଇ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ଜେଇଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତରବା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଜେଇଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାରଙ୍କ ପୋଷଣ ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି sarpanch Narmada Mishra bureau report BTV Odia Naktikona ଗାଁରେ ଆଦର୍ଶ ଭିଲେଜର ଏମ୍ପିଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନ ସେନେ ପଡ଼ିଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ जेई ठिकादार गोष्ठी के धरिक अति निम्न मान काम से चलिए तो से उपरे जहाँ के जदि भी आम अभोग करमु से कौन चेयरमैन के कह तो चेयरमैन के कहले जेई बुझे तो आम का कहमु जदि भी आपके कण ये असुविधा हुए तो सरकारी कर्मकर्ता जाक जिते ब्लक्रे अच्छा ସେମାନେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଦାୟୀ ରହିବେ